Eu me chamo Liane Martins Colares. Eu tenho 53 anos e sou bem vivida. Essa é a minha história. A Liane Colares é a prova viva de que todos nós podemos chegar na melhor idade, independente de ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, é possível, tudo é possível, desde que a gente acredite. E a Liane é a prova viva disso. A Liane nasceu 10 horas da noite e ele disse, ela tem um probleminha, mas amanhã a gente conversa. Aí no dia seguinte fui falar com ele e o, ele disse, a sua filha tem mongolismo. E aí, imagine em 1963, eu tinha 26 anos, tão jovem ainda, fiquei sem saber nada. Fui para casa, naquela época seguida, procurei na enciclopédia Barça, não existia, não existia Google naquela época. <laughs> Diante do, do, fato, eu trabalhava de manhã, de tarde e noite. Eu trabalhava no, no meu período de manhã, período da tarde e à noite eu eu era professor, dava aula, chegava em casa às meia-noite. Então, a Marileia que passou a cuidar da Liane. Então, eu, eu, eu considero isso, esse espírito dela, prova de que ela conseguia fazer determinados tipos de exercícios com a Liane que não existiam naquela época. A questão da estimulação precoce, ali a Marileia fazia. Fazia ela deitar no chão, fazia ela levantar, levanta uma perna, levanta a outra. E a Marilei não, não tinha essas informações, isso foi... Foi uma intuição, né? É, a, a, própria fonoaudiologia é, um, <laughs> é uma história da Liane, da, da boneca, da estrela, quer dizer, quem que conseguiu? Foi a Marilei que viu aquela boneca, a estrela lançou aquela boneca, a boneca puxava aquele cordãozinho, o disco funcionava, 15 frases. A Liane tinha dois anos, dois anos e pouco. E aqui despertava nela quando o Marley puxava o cordão, a boneca falava aquelas frases, umas frases curtas. A Liane ficava de olhos assim, grande, admirada assim. E aí a Marley fazia, repete, fala o que ela falou, fala. E ela falava aquelas frases, mamãe querida, era uma frase, achei a bola. A primeira batalha foi buscar uma escola, o Jardim da Infância, na época que a Liane nasceu era o Jardim da Infância. Depois a escolaridade, a inclusão na escola regular, que foi uma batalha muito grande, muitos nãos, de porta em porta a gente corria atrás e não conseguia. Mas como nós somos guerreira, tanto ela como eu, não nos acomodamos. E ia na porta seguinte, até que um dia a gente conseguiu. Liane, desde que chegou né, no, no, lá no, no colégio, é, já trazia com ela uma, alguma coisa que era extremamente intrigante um, um desejo de fazer, um desejo de, de crescer, um desejo de, de, estudar, muita vontade de estudar, de, de, de passar pelas séries, de estar tá dentro da sala de aula com, com os outros colegas. E assim nós fizemos, levamos a Eliane para a sala de aula e ela foi fazendo, ela foi mostrando para gente o caminho. A Liane sempre dizia para mim, ah, eu tô escrevendo um livro, tô escrevendo um livro. Aí um certo dia eu falei assim, Liane, deixa eu ver seu livro. Aí quando eu me deparei com um monte de folhas de rascunho daquela, aquelas folhas de impressão que tinha uns buraquinhos e tudo escrito a lápis, mas era muita coisa, era muito material. Levei para casa, li e falei, gente, isso pode virar um livro sim. Então eu acreditei nesse livro da Liane, acreditei que podia, podia virar um livro. Na verdade, ali naquele rascunho eu tinha os sentimentos dela, é, a, as fases da vida dela. Eu fiz natação, ganhei duas medalhas de ouro, um brilho que eu fiz no livro. Chama Eliane Mulher Como Todas. Ele é meu, ele é meu filho. Eu já trabalhei uns monte, em todos os lugares. Faz 16 anos eu tenho a carteira assinada e eu, com o orgulho do meu trabalho, dando com maior força. Essa força está aqui, ó, no pensamento. ela vem me surpreendendo cada vez que a gente remonta a peça, né? Ela foi minha aluna há dois anos atrás, quando o texto foi escrito, baseado em situações de vivência dela, do livro dela, né, que ela conta, ela trouxe pra gente. Nós estivemos no Festival de Barbacena, em Minas Gerais, e e ela ganhou o prêmio de melhor atriz com o espetáculo que fala sobre a vida dela, que fala sobre, sobre a síndrome de Down, né? Baseado, né? não é uma história realista, é uma história fictícia, mas baseada em, em fatos reais. Por que, que eu nasci assim? Eu não sabia por quê. Aí o tempo foi passando de tudo isso, eu não sabia que eu nasci desse jeito. Eu pensava que a minha irmã eu pensava que a minha irmã era mais bonita do que eu. Mas o tempo foi passando, passando, eu descobri que eu sou bonita por dentro e por fora. Eu costumo dizer que as dificuldades que ela tem são dificuldades da Liane, não necessariamente ligadas ao cromossomo, né? As dificuldades, tanto as dificuldades como as potencialidades, como eu disse. Chegou até aqui. Onde mais a Liane vai? Até quando ela vai buscar descobrir desbravar. Ela tá sempre buscando algo novo para encher a vida dela, para preencher o espaço da vida dela. A Mirene é uma realidade para mostrar às pessoas, às famílias, aos pais, de que é possível chegar é, no nível que a Ian chegou e no estágio que ela está de, de aprendizado, de saúde, de vivência. Então, acreditem, é possível. Eu amo a minha pessoa. Eu quero amar toda a minha família. Quero amar o meu potencial. Eu quero ser otimista. Aquilo que meu pai falou de mim, aquilo que a minha mãe falou, eu quero ser eu. Viver a minha vida.